Dame i gospodo, vaše ekscelencije i gospodo ambasadori, draga gospođa Brošić, predstavnica instituta, moji prijatelji i pre svih gospodine Piše, Aleksandar Gatovac. Ja se veoma radujem da smo danas u prilici da otvorimo ovaj skup koji je posvećen dvojici tako velikih pisaca koji su obeležili književnost ne samo 20. veka, nego istoriju kulturi i civilizacije. Oni su od ogromnog značaja za sve nas ne samo zbog čitalačkog interesovanja, koja naravno menjava, zbog brojnih izdanja i obnovljenih izdanja ovih klasika svetske književnosti, što će svi koji verujemo u humanizam, nadamo se i uznamo, trajati do veka, nego su začeni zbog toga što u samoj osnovi njihovog dela postoji jedna misa o humanitetu, o spasu čoveka i čovečanstva i o pokušaju ili načinu da književnost unutar jednog širokog polja literature rehabilituje ljudsku prirodu i prikaže kao nešto što nije kompromitantno, što nije konstruktivno, mrežen način i što je podleže svakoj promeni koja društvo može da Ja vam se radujem svima, ja najveće zahvaljujem velikoj podršci koju mi uživamo od značajnih velikih partnera, kultura, koje nam pomažu da se približimo Evropi i da konačno zaboravimo u tom približavanju. Ja se veoma radujem da naša biblioteka ima veoma dobru humanističku osnovu i zbirku, da ima jednu divnu Austrijanu, i jednu biblioteku, koju Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo kulture Austrije država, ima izvanrednu sradnju sa Getovim institutom, da smo nekoliko sjajnih izložbi, nekoliko sjajnih prezentacija organizovali zajedno i da imamo jedan ugovor o zajedničkoj saradnji na kome vam asistiramo, zbog čega zahvaljujem još i jedan gospodinu ambasadorima na njihovoj podršci i na vremenu koji su odvojili da posvete danas ovom našem sastavu. Mit Thomas Mann, der 1901 seinen ersten großen Roman Die Buddenbrooks veröffentlichte, 1929 den Literaturnobelpreis erhielt, gedenken wir einem der wichtigsten deutschen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Seine Erzählungen und Romane, wie zum Beispiel Der Tod in Venedig und Der Zauberberg, machen ihn zu einem der bedeutendsten Erzähler seiner Zeit. Kada govorimo o Tomasu Manu, koji je 1901. godine objavio svoj prvi veliki roman Butni brokovi, za koji je 1929. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost, Sećamo se jednog od najuglednijih nemačkih pisaca 20. veka. Njegove pripovetke i romani, kao što je Smrt u Veneciji i Čarobni breg, ga čini jednim od najznačajnijih pripovedača našeg vremena. Srećna sam što Geti institut ima više decenijsku saradnju izvanrednu sa ovom bibliotekom, koja je od 2013. uzdignuta na najviši mogući nivo. I srećna sam što smo već do sada ostvarili veoma uspele izložbe koje su došle iz Nemačke ovde, a još više sam srećna kada se e, za velikane nemačke filozofije i književnosti, umetnosti i tako dalje prirade ovako lepe izložbe od strane naših kolegina. Dami i gospodo, um, Uvijek mir je drago da mogu danas da učestvujem u otvaranju vojstvene izložbe. Htio bih da se sakim organizator, organizatorima na, na pripremi. Äh, Radam se äh, er da, äh, i posebno zato, kako je već bio rečeno, da imate mogućnost da vidite knjige iz fonda Austrijske biblioteke koja ima sedište ovo u biblioteke Svetozara Marovića. umesto go dogovora mislio sam da vam uh, ispričamo jedno pesme u ovo sjajno uh, e, jesene piru e, Rilkeja Herbsta, jeseni, jeseni dan. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deine Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Drängen sie hin zur Veränderung und jage die letzte Süße in dem schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und in den Erlegen wandern, unruhig hin und her, wie die Blätter treiben. Van der Waal.